Привет, друзья мои! Итак, вот сижу в комфортной, так скажем, обстановке. Уже вечер, где-то уже пятый час. Небо лазурное, солнце палит, небольшой прохладный ветерок. И вот сижу, наслаждаюсь, что нам сотворили мастера. И что скажу? Ничего. Хорошо. Чисто, уютно, комфортно. Все как надо. Можно руку положить сюда. Можно сюда руку положить о чем-то подумать, о чем-то помечтать. Главное, что хорошо. Сейчас я вам покажу все, что сделали нам, как сделали, cannabis. you